learning activity 2 is interactive activity the fourteen child. This activity, interactive activity reinforces topics related with will to express decisions, proposed reactions, predictions, and promises. Click. Interactive activity fortune teller. So we are learner. Welcome to this virtual activity design lesson. In this activity, we will practice on a specific vocabulary in a different shape. To so practice activity, it is necessary to do all the exercise correctly. Now the follow the instruction given by the multimedia concept your virtual instruction if you have a further question show the question and concept forum. Next instructions instructions let's visit the fortune teller to see your future but be careful she is not sure of some of her predictions uh, her to predict your future by clicking on the curves and dragging them into their correct order take into account that if you make a mistake three times your future will not be predicted Welcome, would you like to know your future? Click on the first and draw them sentences. Bueno, para empezar vamos a dar clic en la primera carreta, vamos a dar, bueno, no voy a dar en la cualquiera, pero vamos a dar específicamente por la parte izquierda superior y bajamos hasta la parte inferior derecha clic entonces lo que tenemos que hacer básicamente que es muy fácil es organizar en orden eh, esta oración entonces tenemos you will meet the man of your dreams. Algo así como que conocerá el hombre de su vida o el hombre, no sé, algo así, algo así. Very Correct. answer. Coach. Tenemos acá. Igual, pues la idea es organizar esto. Sure will not buy a car next no a new car next month tú no comprarás tú no comprarás un nuevo carro el próximo mes verificar correct, correct answer. see you will win the lottery te ganarás o se ganará la lotería verificar correct answer your sister your sister will marry get married vamos como que tu hermana se casará correct answer ya vamos a la mitad digamos six entonces, pues you will present your final exam next month. Pues, tú presentarás tus o tus tú o tus exámenes finales el próximo mes. Correct answer. Normal. Consists you will travel over next year. Algo así como que tú viajarás ahora no sé muy bien qué es el, el próximo año. Correct answer. sería your mother and you will meet a superstar. Tu madre y tú conocerán una superestrella, una estrella. Correct answer. tenemos nuestra última tarjeta que dice Your father and mother will give you a new car. Tu padre y tu madre te darán un nuevo carro. Correct answer. Correct answer. Bravo, ganamos. Very good job. Keep it up. Con esto terminaríamos nuestra evidencias of English software level 4. Thank you so much for seeing the video.